bismillahi rohmanir rohim alloh taolo insonlarni jamoat bo'lib yashashni va uning boshlanishi tartibini oila orqali shakllantirdi oila orqali er xotin katta savoblarga musharrab bo'ladilar nikohlanib oila bo'lib yashash esa doimo sharaf va baxtu saodat manbai deb qaralgan afsus jamiyatda shunday bir yomon illat borki u muqaddas nikohning kushandasi va oqibati yomonlik bilan tugaydigan illatdir shunday illatlardan biri zinodir alloh haq subhanahu va taolo qur'oni karimda ana shu yomon jirkanch illatdan qaytarib shunday deb marhamat qiladi استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم zinoga yaqinlashmanglar chunki u buzuqlik va yomon yo'ldir alloh insonlarni ushbu yomon illatni qilmang demadi balki unga yaqinlashmanglar deyapti ulamolar bu jirkanch illatni qilish u yoqda tursin unga olib boradigan ishlarni yoniga kelmang deb tafsir qilishgan ekan zinoning o'ziga xos boshlang'ichlari bor avval ko'riladi shahvat nazari tushadi shu ma'noda gapiriladi ikkinchi tomonni gapi eshitiladi zino joyiga yurib boriladi qo'l bilan nomahram shaxsning a'zolarini ushlanadi va oxiri zino sodir bo'ladi zino qilayotgan kishi jamiyatga xiyonat qilayotgan bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar qaysi bir qavmda zino avj olsa alloh o'sha qavmga bir baloni yuboradiki bu baloni ularning ota bobolari ham ko'rmagan emas zeroki zinokor o'z joniga ham xiyonat qilgan bo'ladi. Chunki u bu gunoh sabab dunyoda turli alamli kasalliklarga, malomatlarga, oxiratda esa dahshatli azobga duchor bo'ladi. Butun dunyo odamlariga sharmandalik va og'ir musibat bo'lmish oits kasalligini keltirib chiqargan va tarqalishiga sabab bo'layotgan omil zino ekanligi hammaga ma'lum haqiqat. hatto begunoh yosh bolalarga ham qon orqali yuqayotgani insonni afsuslantiradi zino kelajak nasllarga ham xiyonatdir ular mayib majruh nogiron holatda tug'iladilar ruhan tushkunlik va tarbiyadagi noqislik bir umr ularni tark etmay to'laqonli hayot lazzatlaridan bahra ololmay afsuslar davomida yashab o'tadilar biz allohning amriga itoat etsak u zot dilimizga ixlos ne'matini soladi uning halovatini ibodat chog'ida sezamiz dunyoda iymon lazzatidan ham qadrliroq ko'ngil xotirjamligidan da totliroq ne'mat yo'q alloh taolo barchamizni mustahkam iymon ixlos ofiyat ne'mati bilan siylasin alloh kelajagimiz bo'lgan yoshlarni buzuq illatlardan hifzi himoyatida asrasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh